vai tomēr nebūs tā, ka vienā brīdī valdība stūrī iespiesta cels pensionēšanās vecumu. Un mēs visi te, cits priecīgs, cits bēdīgs, rukāsim līdz 70 gadu vecumam vien ilgāk. Vienots pensijas vecums visiem, tā ir vakardiena. No tā ir jāatsakās. Fiziskais darbs tiek automatizēts, uzlabojas dzīvesveids un veselība, un, attiecīgi, dzīves ilgums. Darbs ar vien vairāk prasa intelektu, radošumu un inovatīvu pieju, īpašības, kuras mēs varam sevi attīstīt jebkurā vecumā. Tāpēc ir jāļauj cilvēkiem strādāt arī 70 un 80 gados, ja viņi to vēlas. Protams, pensija var iet arī nedaudz agrāk, saņemot nedaudz zemāku pensiju, likumdošanā ir jābūt ierakstītai arī šādai iespējai.